好了，那今天就到这里了，谢谢大家今天陪我们聊到这里。好，那 YouTube 的朋友呢，欢迎订阅、按赞，然后分享给大家。好，那我们今天就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜，晚安，晚安。